алло асер қызым қандайсың мен азыр біраз бош емесмін тайкеңе ақша салғам ошодон ала аларсың э бе тезирээк кылып жуу таза эле жууп жатпаймынбы эй кыз сен эми мен айтып турган болуп калдыңбы ыя иә? ой сен мә апаң салып жіберді сілерге нұрбеке бітке малаз дегенбіз да жетпейді ғой енді міне қату ал деген тұрасың а еме ой нең тұрайындар әй еже майрамдарды чогуу ата энебиз менен өткөрсөк сонун болмок э биз жада калса жаңы жылды дагы бирге тосо элекпиз качанга чейин ушинтип жашайбыз ыйлабачы <laughs> эже карачы биздин кыргызстан кандай кооз мен кийин чоңойгондо чоң завод фабрикаларды курам ошондо ата энебиз жаныбызда болот ыйлабачы эже